Hello guys good morning everyone आगे में भाई लोग हैं हमारा इंतज़ार कर रहे हैं ये देख रहे हैं ना ये किस काम के आते हैं बाल कटवाने बोले हैं सुकान प्रो उसके बाद आठ बजे निकलेंगे यहाँ से घर से ये कर जाना है ऐसा ऐसा ऐसा भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं फिलहाल पार्ट टाइम ये भी करता हूँ बाल कटता हूँ और ये हम भारी बारिश में भी निकल गए हैं क्योंकि हमारे दोस्त को जाना है मुंबई का टिक और इधर पानी भर गया है हो रहा है भाई पहली बार मुंबई जा रहे हैं यहाँ तक कि हम भी नहीं गए हैं मुंबई हम भी नहीं बैग वैग सब रेडी है ठंड लगेगा बोल के जैकेट भी ले जा रहा है गुंडा जाने वाले हैं यहाँ से थोड़ी देर के बाद तो इस बारिश में है बचने जादू जादू जादू जादू कुछ जादू करो बारिश रुक जाए बारिश में धूप लाएंगे बेटा तो अभी बारिश कर रहा है जादू के पास कोई धूप नहीं है जादू नहीं कर पा रहा है वो अंदर में अभी जब धूप आएगा तो इसे भी शक्ति मिल जाएगी रोहित मेहनत की तरह हाँ। हम लोग निकल रहे हैं गाड़ी फिसल रहा है यहाँ से हमारा है ये रेनकोट ले लो और दूसरा रेनकोट तो जल्दी जल्दी मैं बताऊँ हाँ। तो पानी तो पानी बाय बाय गयो बाय बाय बाय मैं तंबे भाई अभी पहनने जा रहे हैं con matkıyla ne Ha? Eyvah. Ini no, ya baik kan anak-anak. Ini orang-anak tak pergi sarang sana. आपका जगह का नाम ये लक्ष्मी टाकिज है आप एरिया में खाए बाइक हो यहाँ छोड़ने आए थे छोड़ने आए हैं यहाँ राजपुर ये ले रहे हैं हम लोग बिरयानी खाने के लिए ये पेट्रोल पंप पे हम रुके हुए हैं और पेट्रोल भरने के लिए कुछ पैसा निकाल रहे हैं भाई क्या का नाम नेता कितना था ना भाई तो फिलहाल हम यहाँ हैं गाड़ी सर्विसिंग करने आए हैं यहाँ होंडा तो हम लोग यहाँ पुतराजपुर पहुँच चुके हैं जो है पुतराजपुर स्टेशन आए जाने वाला है पुतराजपुर तो स्टेशन जूता मोजा पहन के जाएगा है अच्छा से जाइए जरूर लाना भाई ना है भाई जा मैडम <laughs> हिसाब बाय और अभी दिखाएंगे हम कहाँ डिस्कट कर रहे हैं कहाँ जाएंगे हम लोग तो बने रहिए वीडियो के साथ नहीं रखो दिन एयरपोर्ट वर्टिकल में back. हम्म, वहाँ पे देख रहे हैं एक छोटा सा आइलैंड पहाड़ है अभी हम फिलहाल डाइक में हैं और अभी हम जाने वाले हैं नीचे जो लाल लाल पानी दिख रहा है उसको पास से देखना चाहते हैं मुझे तो उस आइलैंड पे जाने का मन करता हूँ पर फिलहाल हम जा नहीं सकते हैं वहाँ पर नौका भी है पर नौका चलाने नहीं आता हमें लॉक करके रखता है क्या हम धीरे धीरे नीचे बढ़ रहे हैं बड़े बड़े पत्थर रखे हुए तो ये वही जगह है जहाँ बहुत सारा संबलपुरी गाना यहीं पर शूट हुआ है पीछे हैं कुछ बोलना चाहते हैं आपसे हाँ, हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ इस जगह कभी नहीं देखा था भाई हाँ, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है से बहुत कीचड़ कीचड़ हो गया ये वाला नाव तो नाव ही नाव है हम पहला जाता है वहाँ एक नौका दिखाई दे रहा है पूरी में भी जाओगे तो वहाँ समुन्द्र में पकड़ने वाला पूरी का ब्लॉक जरूर बनाना पड़ेगा है ना हाँ हाँ जरूर यहाँ पे इतना जोर बारिश चल रहा है इतना जोर तो नहीं बस तीन ही जन आए हैं अगली बार से अपना पूरा गैंग से आएंगे बिरयानी लवर ये चैनल का ओनर है आज आप लोग को बताते हैं चैनल का ओनर कौन है ये लड़का है Thank you, Thank you, Anna Magwan.